Bredband2 Helt vanligt internet När du vill njuta av besöket på din toalett Helt vanligt internet När du ska mejla om att förra mejlet hamnat snett Helt vanligt internet När du ska bonda med ditt barn fast på deras sätt Helt vanligt internet Bredband2 Helt vanligt internet